hello friends welcome to YouTube channel तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेली वेजेस के बारे में और एस के बारे में तो गाय जैसा कि इस वीडियो इस पे मैंने जो है पहले भी वीडियो बनाई हुई थी तो गाय इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर एस का सैलरी डबल होगा तो डेली वेजेस का क्या होगा तो गाइज मैं आपको बता दूं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें और वीडियो चला के वीडियो को लाइक करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द ही इन्हीं दिनों में नवरात्रों में रमजानों में खुशखबरी मिलेगी कि तमाम एसपीओ की जो सैलरी है वो डबल कर दी गई है ऐसा जो हमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से हमें ये जानकारी मिली है आप जम्मू कश्मीर की मीडिया के सामने तमाम एसपीओ को मैं इसकी शुभकामना देता हूं मुबारकबाद देता हूं और इसमें तो गाइस जैसा कि आपने सुना उन्होंने जो है मतलब कि एक अनाउंसमेंट आया हुआ है कि जो भी सैल एस पी ओज वगैरह हैं उनकी जो सैलरी है वो डबल कर दी है जैसे अगर पाँच हज़ार का दस हज़ार दस हज़ार का बीस हज़ार ठीक है जैसा कि अगर पता है उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बाकी जो डेली वेजेस जो पी एच ई के हो गए पी डब्ल्यू डी के हो गए उनका क्या होगा मैं आपको बता दूँगा गाइज़ जो है उनका मतलब जैसा कि सेवा सिंह वाली थे वो किन के साथ थे ज़्यादा पीएचई वर्कर्स e के साथ ज़्यादा थे मतलब कि डेली वेज के साथ वो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो जो है अभी भी केस लड़ लड़ रहे हैं उनकी तरफ से कोई बिग अपडेट तो नहीं आया लेकिन मैं बता दूं कि वो उनके साथ हैं अभी तक ठीक है तो गाइज जो है जो भी फैसला आएगा बहुत जल्दी आएगा गाइज तो गाइस हम आपको अपडेट करते रहेंगे तो जब भी कोई फैसला आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें थैंक यू